Hello，欢迎回到九的电子。那今天我要来跟大家介绍的是，现在我手边的这个 SYSTHL 这个温湿度资料记录器。那它怎么样来操作啊？包含它的这个怎么软体，怎么样来运用？ 那我们会一步一步的，大家来使用这个产品。那我们的 SYSTHL，那它总共有三个的按键。那这边有一个警示灯。那这三个按键分别代表的是：左边的这边的这个是开关，那中间的这个是模式的切换，那到最右边的这个是记录的开关。好，那我们现在在装上电池了之后，我们就可以用这个左最左边的这个开关的按钮。 我们按下去。如果是要正常的使用像这样子温湿度的显示啊，其实只要按下这个按钮，那它就会开始做温湿度的显示，就可以知道说当下的比如说温度是几度，湿度是几度这样子。那我们中间这个模式切换的功能呢，那按下去其实有就是四种不同的这个模式这样子。那第一个按下去的话，就是这个时间的模式这样。 然后再来是我们就是这个记录中的最大值跟最小值的部分，然后再按一次就会回到我们的这个标准的这个的画面。那再来就是我们最右边的这个记录按钮，我们按下去之后，就会开始做这个温湿度的资料的记录。好，那我们再点击一次这个记录的按钮之后，它就会。 呃，停止记录，那就会回到我们正常的这个显示模式。如果还是有稍微不懂，可以参考我们的说明书。那看一下稍微的图面，那大概是什么意思？这样。那我们这里关掉记录模式。好，那现在我们将我们的这个 SYS T H L 那连接上我们的电脑，那可以做更多这个后端的这些功能的应用。好，那连接电脑方式以后很简单。那我们做左下角。 其实有一个就是这个连接的插孔，那用我们的连接线，我们连接线的一端连接我们的产品 S Y S T H L，那另外一端其实就是常见的 U S B 的接口。那我们现在接上这个产品，还有我们的电脑。那就是连接到我们的电脑之后，那我们首先要做的一个步骤是我们要下载我们这个 S Y S T H L 的这个软体哦。 那这个软体的话，可以在我们就是产品的附件的光碟里面，那或者是可以到我们官网的这一个 SYS T H L 的产品页面，在最下面这边有我们的记录软体的下载区，那就可以点击我们的这个下载，那下载到我们这个呃 HT Log SYS 的这个压缩档，呃下载完毕之后，我们呃解压缩这个压缩档。 好，那我们解压缩完了之后，我们打开这个档案。那里面有两个，就是这个资料夹，一个是 driver，一个是 installer。那我们要先安装这个驱动程式的部分哦。那我们选择的是这个 X64，这是符合我们电脑的一个版本。这样，那我们先安装这个驱动程式，那再安装我们的软体哦。 那我们安装软体的话，其实就是按这个 set up 点 ESC 的预分钟，我们就可以安装到我们的软体了。那么软体安装好了之后呢，就会在有我们的桌面上有这一个图示，这一个快捷键出现。那有两个图示，分别一个是我们的中文版的 HT Log，然后还有一个是英文版的 HT Log。那我们这边用中文版的 HT Log 来做示范。 好，我们开启我们的软体之后，那我一开始要先更新这个设定。我们搜寻一下这个连接装置。好，那大家可以看到，就是画面上这里就有跳出我们这个呃 SYS T H L 的这一个 ID 的名称哦。那如果就是你按搜寻之后会跳出，就是这个搜寻不到装置，那可能就是你在。 呃，安装驱动的时候，你要选择正确的这个驱动层次。那如果驱动层次没有装对的话，可以回去看我们刚前面说到怎么安安装驱动层次。那我们第一次连线到我们的这个软体上，所以我们要做一个更新设定。那这个更新设定的主要用意就是，呃，要帮我们这一个 S Y S T H L 跟电脑做连线。按下去之后，它。 软体会跳一个提示窗，那它会就是提示你说删除这个这个里面的记录资料这样子。那如果是第一次安装的，就是使用这个产品的朋友，就不用特别担心这样。那我们按清楚就可以了。那按下更新设定之后呢，我们这个软体就会帮我们这个 SYST 的雪楼那更新到就是这个新的时间这样子。那我们看到右边这个栏位哦。 那它是关于我们这个产品 S Y S T H L 的这一些设定哦。那包含上面这边可以更改，就是我们这个产品的 I D。那这边的话就是可以更改我们的这个呃想要的这个记录的间隔的时间，比如说是一个小时、一分钟，或是一秒钟，想要记录这就是这个温度或是湿度的时间这样子。那这边的话还可以就是做我们这个温度温湿度的这个上下限的部分，然后还有这些呃你。 湿度或是温度，想要做的一些呃，可能偏差值想要做多少这样子。那现在我们就是刚记录了一些资料之后，那我们现在来下载个资料。那我们一样搜寻这个产品，好了，找到我们产品之后，我们就可以来下载刚刚的这个记录。画面上看到的就是我们刚用一点时间记录的这一个温湿度的这些数据哦。那我们从这里就可以做下载的动作，这样。 下载完之后，那些数据其实是非常清楚的显示在我们这个右边的这边的这些栏位里面，包含就是这些日期的时间啊，啊，温湿度各是多少，那包含这些曲线图的变化，那都非常非常清楚。哦。那假设你今天下载完之后想，呃，可能有很多笔的数据，你想要查一些历史的记录怎么查询呢？那我们这边有一个功能，就是查询历史记录的功能。 那可以透过这个栏位这边，然后来查询说，什么时间点，那有哪一些数据这样子，那非常方便。那这边也可以直接，比如说会出 CSV 的档案这样子，那都可以就是做更多更方便的这个后端应用这样子。好，那以上就是我们今天的这个 SYSTHL 的这个产品软体的这个教学哦。那就是如果大家还有相关的类似，比如说像这样的产品的问题那。 都可以在我们的呃影片下方做留言。那有更多的想要了解，就比如说产品啊，也可以就是看我们就是 YouTube 或者是官网的一些介绍。那也欢迎来电，就是联络我们的一些业务。那感谢大家的收看，我们下次再见，拜拜。